Comparta pues, ¿cuál es su nombre? Haider Joan. Haider Joan no tiene apellido. Sí, Corral ¿Qué grado? Octavo 2. Cuéntenos a ver cuál es su exposición. Nosotros dijimos en el metrocable. no, en serio. ¿Por qué ¿Por qué qué? ¿Qué parte tecnológica tiene porque, Díganlo quieto, por favor. ¿Quién es quiere van a poner? Porque, porque está innovando la ciudad de nosotros con esta tecnología que nos permite montar en cabinas en el aire. la parte tecnológica que usted inventó para hacer el, el metrocable, cuéntenos de ella. ¿Cuáles son sus nombres y apellidos y grado y grupo? Carlos Diosa, octavo Bien, cuéntenos entonces la tecnología que aplicaron ahí. Pues utilizamos cargadores, estas colecciones y así. Aquí dos motorcitos. ¿Dos motorcitos de qué? De carritos, de carro de control. Y luego los conectamos y así pasamos la energía. Así es como pasamos la energía y eso hace que esto mire ¿Y si está girando o no está girando? Se pega a ratos pues porque hay algo que está fallando, pero está el mecanismo funciona. O sea que ustedes hicieron un metro con energía eléctrica que funciona. Muy bien, muchas gracias Haider y Diosa. Carlos también está ahí. ¿Y usted qué va a decir de su proceso? Yo dije que, sirve para transportarlo de un lugar a otro más rápido. Y económicamente. Y sobre la innovación y la creatividad que tiene para decir en de trabajo. Mm, no, sí, eso, pues eso ayuda mucho a las personas porque Sí, porque les permite transportación mucho, mucho, mucho más rápido. Y en la elaboración de la tecnología de ese aparato que tiene usted que decir. Sí,